mana hozir eng katta muammolardan bittasi hatto e, toshkentda ham o'zbekistonni e, hamma joyida gaz muammo bo'lyaptimi uylarimiz sovuqmi sovuq qiynalyaptimi xalq qiynalyapti a buni yechimini nima qilib qayerdan topamiz gazni yechimini qayerdan topamiz baqir chaqir bilan kimnidir so'kish bilan topamizmi ilm bilan topamiz aql ilm bilan topamiz boshqa yo'l yo'q nima uchun bizni xalqimiz sovuqda o'tirish kerakda boshqalar issiqda o'tirib shuni evaziga o'tirish kerak bu savollarni biz o'zimizga berishimiz kerak ha bittasi chiqibdi gaz gaz haqida gapirmalaring nima debdi hamma joyda yozyapti shuni qamoqxona issiq qamoqxonada o'tirasan deb odamlarni qo'rqityapti xalqni muammosini yechimi uchun bizga nima kerak ilm kerak sizlarga shuning uchun har doim aytyapmizki bu millat bu xalq sizlarga qarab o'tiribdi umid qilib o'tiribdi vaqtingizni bekor o'tkazmang shunaqa ilmlar bor yashiringan hali kashf qilinmagan shunaqa tajribalar bor hali amalga oshirilmagan ularni amalga oshirib siz butun boshli xalqni muammolarini yechishingiz mumkin sizda bekinib turibdi har bitta e, ilmiy haqiqatlar Sizde yaşanılıp duruptu.